અભિનંદન કૃપા કરીને બેસી જાઓ અનિતા તમારું છેલ્લું મુલાકાત ક્યારની હતી તે બે મહિના પહેલાની આસપાસ હતી હવે હું ગર્ભ અવસ્થાના મારા ચોથા મહિનામાં છું નિયમિત તપાસ ગર્ભ અવસ્થાના કિસ્સાઓમાં જરૂરી છે ગર્ભ અવસ્થા દરમિયાન તપાસો સંભવિત આરોગ્ય સમસ્યાઓ તરફ નિવારણ કાળજી છે આ ગર્ભ અવસ્થા દરમિયાન જટિલતાઓને ઘટાડવામાં મદદ કરશે તપાસ આવૃત્તિ દર 3 મહિનામાં હોવી જોઈએ અને ગર્ભાવસ્થાના છેલ્લા મહિનામાં દર અઠવાડિયે હોવી જોઈએ તપાસ માહિતી આપે છે કે માતૃત્વના માનસિક ફેરફારો પ્રસૂતિ પહેલાનું પોષણ અને આહાર વિટામિન્સ અને જૈવિક ફેરફારો આ મારું પ્રથમ વખત છે અને આ બધું મારા માટે નવું છે કૃપા કરી મને મારી અને બાળકની સારી કાળજી લેવાની સલાહ આપો પ્રસૂતિ આરોગ્ય સંભાળ પર સ્પોકન ટ્યુટોરીયલમાં આપનું સ્વાગત છે અહીં આપણે ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન ગર્ભવતી માતા માટે આરોગ્ય સંભાળ વિશે વાત કરીશું પ્રથમ અને અગ્રણી માતાની તંદુરસ્તી છે તેથી લોહ રોકવા ખૂબ મહત્વનું છે ગર્ભવતી માતાઓ ગર્ભવસ્થા દરમિયાન લોહ સમૃદ્ધ ખોરાક લેવો જોઈએ ગર્ભવસ્થા દરમિયાન તમારા શરીરમાં રક્ત માટેની જરૂરિયાત વધારે છે તમારું હિમોગ્લોબિન બનાવવા માટે લોહ વધુ જરૂરી છે વધારે રક્ત તમારા બાળકના માટે જરૂરી છે લો સમૃદ્ધ ખોરાક લેવા જોઈએ જેવા કે લીલા શાકભાજી ઈંડા સૂકા મેવા કઠોળ અને લો સમૃદ્ધ શાકભાજી સિઝેરિયન ડિલિવરીમાં ઘણા જોખમો છે જેવા કે ચીરાની જગ્યાએ ઇન્ફેક્શન થવું અને રક્ત નુકસાનથી એનિમિયા થઈ શકે છે ગર્ભવતી સ્ત્રીઓએ સામાન્ય ડિલિવરીનો જ પ્રયાસ કરવો જોઈએ આ પ્રસૂતિની પહેલા યોગ્ય સંભાળ અને સ્વસ્થ આહાર લેવાથી જ શક્ય થઈ શકે છે સાથે સાથે વ્યાયામ તમારા ઊર્જા સ્તર વધારવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે વ્યાયામ પીઠની સમસ્યાઓથી પણ તમને રાહત આપે છે કબજિયાત ઘટાડે છે અને તણાવથી મુક્ત થવા મદદ કરે છે આ મશીન શું છે આ સોનોગ્રાફી મશીન છે તે બાળકના સ્વાસ્થ્ય અને વિકાસ પર ધ્યાન કરવા માટે વપરાય છે અનિતા કૃપા કરીને નીચે સૂઈ જા જેથી કરીને હું તમને સોનોગ્રાફીનું મહત્વ બતાવું સોનોગ્રાફી ગર્ભાવસ્થાના 20મા સપ્તાહમાં સામાન્ય રીતે કરવામાં આવે છે તે શોધવા માટે ઉપયોગ થાય છે કે ગર્ભનું વેસ્ટર્ન સ્વસ્થ છે કે બાળક ગર્ભાશયની અંદર યોગ્ય રીતે વધી રહી છે કે આ બાળકના જન્મ વખતે ઓછા વજન જેવા ગંભીર સમસ્યાઓ શોધવામાં મદદ કરે છે તે પણ મોટી માત્રામાં કુસુવાવડ અને ગર્ભપાત પણ અટકાવવા માટે મદદ કરે છે ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન યોગ્ય આરોગ્ય સંભાળ માટે નીચેનું મહત્વપૂર્ણ છે નિયમિત તપાસ સોનોગ્રાફીનું મહત્વ લોહની ઉપરને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 વિગતો માટે contactspoken tutorialorg પર સંપર્ક કરો સ્પોકન ટ્યુટોરિયલ પ્રોજેક્ટ એ ટોક ટુ અ ટીચર પ્રોજેક્ટનો એક ભાગ છે જે આઇસીટી એમએચઆરડી ભારત સરકાર દ્વારા શિક્ષણ પર નેશનલ મિશન દ્વારા આધારભૂત છે આ મિશન વિશે વધુ માહિતી આપેલ લીંક ઉપર ઉપલબ્ધ છે spoken hyphen dot hyphen intro IIT Bombay તરફથી સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ માટે ભાષાંતર અને રેકોર્ડિંગ કરનાર હું જ્યોતિ સોલંકી વિદાય લઉં છું જોડાવા બદલ આભાર